Parlar de la meua terra, parlar de la meua terra. És que asolaren alkeriez, asolaren alqueries. Y a mí es un tros de vida. D'aquells que tan sols voldrien, d'aquells que tan sols voldrien. i la vida mor a l'horta, i la vida mor a l'horta. Asfaltada d'injustícia. Per aquells que pren la força, per aquells que empren Se sent la velocitat, se sent la velocitat d'avingudes que ens envolten. I les obres que han presa, i les obres que han presa